شربنا السلافة فطار الغلافة شربنا السلافة فطار الغلافة وبعد تخافى لنا القصد وافى شربناها بهكرة وما غبنا فكرة شربناها بكرة وما غبنا فكرة شكرا وخل تصافا خطبنا الآية عادي بعهد التنادي خطبنا الآية عادي بعهد التنادي وهمنا بوادي وإن قلنا عرفا تبدى مقالي بشيخ الرجال تبدى مقالي بشيخ الرجال